con permiso, por favor. Estamos en una gran aventura. Y ahora hay que subir. ¿Subir? Oh. Ya llegamos, las puertas del castillo. A levantarse, mi gordis, vamos.